මේ තියෙන්නේ හලෝ ඇලෝ ඇලෝ වේ විසිතුනෙන් විසියකද ඔවු මේ විසිතුනෙන් විනියක ආ මේ මහත්තයෝ මේ සහන්තලී මෝලද මොද සහන්තලී මෝලද නෑ නෑ නෑ විසිරුණෙන් විදි එක ඇමැයි දාන්න නීමෝල නෙමේ රෝන් නම්බ නීමෝල එනම් මේක තමයි නම්බරේ හලෝ ඇලෝ මාතයා මේ විසිතුනෙන් විසිය කනේද ඌ විදිදුනෙක් විදික තමයි ඒනං සාන්තලී පෝල තමයි නේනේනේ විදිදුනෙන් දියක ඇබැයි නාන්නලී මෝලනමේ රෝන් නම්ම රෝම් පිත්නොනේ ඇයි වදේ මේ නම්බරේන අරියන්න මෝ අනෝ නෑ නෑනේ අවුලන්න නමු ඌ ඒ උක්කුමානි උක්කුමානි ගුණ ඉන්න ගනේ හලෝ පොන්න ඉන්නවා ඉන්න හලෝ ඇලෝ මාත්‍යයා මේ විසිතුනැන් විසියක නේද විසිතුනෙන් විදිියක තමයි එහෙන සාන්තලී මෝල තමයි මේ රාන්තලී මෝල තමයි ඇයි තමඳ මොන යාගන්න ඉන්න ඒ ඉ අප්පා විසිතුනෙන් විතියක